К Айгуле Валерьевне я обратилась э, с целью того, чтобы как бы устранить свою проблему бесплодия. А Айгуле Валерьевну я нашла по рекомендациям своих знакомых, по рекомендациям других врачей. А, операция прошла очень хорошо, медперсоналу огромное спасибо. Такого врача, как Айгуля Вильямна, я готова порекомендовать всем женщинам.